Bienvenidos a nuestro canal. Continuamos con nuestro curso de asesoría de imagen y el tema de correcciones ópticas. Con esto podremos buscar puntualmente las prendas según la zona de nuestro cuerpo que queramos potencializar o disimular. Si aún no has visto la introducción al curso y al tema, podrás acceder en la esquina de este video te aconsejo ir en orden para revisar todos los conceptos. Pasemos entonces a la corrección de cintura. En este tema se trabajan básicamente dos tipos de cintura, que son las que comúnmente queremos armonizar o corregir visualmente. La primera se refiere a una cintura que está muy arriba, es decir, cintura alta, y la otra se refiere a una cintura que no está marcada o que es ancha. Veamos entonces los consejos en cada caso. Comencemos con los vestidos para cintura ancha. En este caso debemos elegir vestidos rectos y poco entallados. Vestidos de talle alto o de corte imperio. Vestidos con cinturones delgados bajo el pecho. Vestidos con bolsillos verticales y vestidos camiseros o poco ajustados. Debemos evitar los vestidos de cintura baja, los vestidos de cintura ancha, los vestidos con pinzas laterales, los vestidos con bolsillos laterales, los vestidos con cortes laterales y los vestidos entallados y de tejidos gruesos y estampados. Pasemos ahora a las faldas en cintura ancha. Debemos elegir faldas que descansen en la cadera y que sean holgadas. Faldas con cintura estrecha, faldas al bies, faldas eva C si la cadera no es muy ancha. Y debemos evitar faldas plisadas o con frunce en la cintura, faldas de tablas, falda godés, falda pantalón, falda con pinzas laterales o costurillas grandes en la cintura y faldas con bolsillos laterales. Pasamos a los pantalones en cintura ancha. Debemos preferir pantalones sin detalles frontales, pantalones con cintura estrecha y pantalón recto. Y debemos evitar pantalones con cinturilla marcada, de cintura alta y con bolsillos o pliegues marcando la cintura. También los pantalones con pinzas laterales y también debemos evitar el pantalón pitillo, tobilleros, pirata y pantalones estrechos en los tobillos. Pasemos a los jerseys, blusas, camisetas y tops en cintura ancha. Debemos preferir las prendas de líneas rectas y botonadura simple. Las prendas sin entallar en la cintura. Las camisas sueltas desde los hombros con talle largo para blusar sin revelar la cintura. También podemos usar chalecos, túnicas y camisolas. Debemos evitar las prendas muy entalladas, los estampados con líneas redondas, las botonaduras dobles y el bolsillo de parche. Pasemos a los complementos en cintura ancha. Debemos preferir el cinturón en la cadera estrecho y mate que no llame mucho la atención. Si hace falta compensar podemos usar hombreras, cuellos, etc. Debemos evitar los cinturones llamativos y los pañuelos atados a la cintura y en observaciones generales tenemos que debemos buscar las pinzas y bolsillos verticales, planos y de ojal. También debemos preferir la botonadura simple, costadillos laterales y costura central. Debemos buscar líneas y pinzas verticales entre el pecho y la cadera y rayas horizontales en la cadera combinadas con verticales en la cintura. También debemos buscar prendas de tejidos finos y colores oscuros. A nivel general debemos evitar líneas redondeadas, cruzadas y horizontales. También las pinzas laterales, los tejidos gruesos y claros, prendas ajustadas a la altura de la cadera y las blusas por dentro del pantalón o de la falda. Pasemos ahora a los vestidos en cintura alta. Lo aconsejable son vestidos de cintura baja y debemos evitar los vestidos de corte imperio. Pasando a las faldas en cintura alta, debemos preferir las faldas de cintura baja y debemos evitar las faldas de talle alto tipo torero. En cuanto a los pantalones, debemos preferir pantalones sin cinturilla y debemos evitar pantalones de talle alto tipo torero. En cuanto a los jerseys, blusas, camisetas y tops en cintura alta, debemos preferir el largo de la chaqueta hasta la cintura o más y los escote en pico o en B. Debemos evitar las chaquetas cortas. Pasando a los complementos en cintura alta,